Ni miezi saba tu imepita tangu tuliposherekea kufikisha watu elfu moja katika chaneli hii. By the way, subscribers elfu moja it was not a joke. Imefikisha subscribers elfu moja. It's not a joke. Imenichukua zaidi ya miaka miwili na nusu kuweza kufanikiwa kuwapata, lakini hatimaye ndani ya miezi saba tumeongeza watu wengine elfu mbili na sasa ni subscribers elfu tatu. I'm so happy na I'm very grateful. Nawashukuru sana nyinyi wote ambao mmekuwa mkisubscribe na kuendelea kujumuika nami kama familia. Tumeshafikisha views zaidi ya elfu sitini sasa, chaneli yetu inaenda vizuri, watu wameendelea kujifunza na kujumuika. So kwanza kabisa, napenda nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wote ambao mmeweza kutazama video hii, mmeweza kutembelea katika chaneli hii na kuweza kuendelea kujifunza na mnaendelea kufanya hivyo mkinitia moyo na kunitumia DMs mbalimbali kuonyesha namna gani mafunzo yangu yanawasaidia. By the way, nitaendelea kutengeneza content nyingi zaidi, na mwaka huu hope tunaweza tukafika watu elfu kumi. Yes, it's possible. Nataka tuwe na content nyingi zaidi, tuweze kujifunza zaidi, na familia iweze kukua zaidi, tuweze kujifunza vingi zaidi. Kitu kikubwa ambacho natamani sasa ni kupokea maswali yenu, ni mada gani ambazo mnatamani niendelee kufundisha zaidi au nijikite kutengeneza video. Kwa kama una mada yoyote ambayo unaona nahitaji kufanya video kwa ajili ya hiyo mada, weka maoni katika sehemu ya comment, na katika kila video ambayo unatazama au unaiona, basi niwekee maoni kwamba kwa nini usitufundishe kitu fulani, kwa nini usizungumzie kuhusu kitu fulani, ili kuongeza zaidi idadi ya content na kufulfill kile ambacho nyinyi mnakihitaji zaidi, kwa sababu mimi hii channel sio ya kwangu. Bila nyinyi haina chochote cha kufanya bila nyinyi kuview au kutazama haina chochote cha kufanya kwa hiyo natamani zaidi nitengeneze content ambazo nyinyi mnatamani kuzipata sitoendelea kutengeneza kile ambacho mimi nakipenda bati hicho ndo kilikuwepo wakati naanza channel nilikuwa najaribu kutengeneza kile kitu ambacho mimi nakipenda kwa wakati huo na naona ni sahihi so sahizi content zangu nyingi zina base zaidi kwenye maswali ambao unaulizwa kwenye platform mbalimbali kwenye magrupu ya facebook wa instagram I mean kwenye magrupu ya WhatsApp na maeneo mengine, na hata hapa YouTube napokea maswali kadhaa. Kwa hiyo nitatamani niendelee kupokea maswali zaidi na zaidi, ili nitengeneze content nyingi zaidi ambazo zitawapa elimu zaidi nyinyi ya kukuza creativity, kukua katika masuala ya creative design, film making pamoja na kufahamu zaidi kuhusiana na teknolojia sababu hatuwezi kuikwepa. Definitely ni kitu ambacho kinagusa maisha yetu ya kila siku. Nawashukuru sana, lakini wapongeze kwa sababu nyinyi ndio mmefanya niweze kufanikiwa kufika hapa naomba tuendelee kushirikiana, lakini pia kama huja subscribe na hii kwa ni mara yako ya kwanza, fanya hivyo subscribe, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila ninapoachia video nyingine yoyote inayohusiana na masuala ya creative design, film making pamoja na masuala ya teknolojia tuweze kujifunza na kujumuika kwa pamoja ili tuweze kuongeza maarifa zaidi katika masuala haya. Kama vijana tuna ndoto na tuna mambo mengi tunatamani kuyafikia. Kwa endelea kuniambia katika sehemu ya comment ni nini unahitaji kujifunza au kusikia kutoka kwangu ambacho kinahusiana na topic zetu ambazo tunajadili hapa kila siku tutaendelea kuelimishana zaidi tutaendelea kujifunza zaidi tutaendelea kurekebisha na kuboresha zaidi sababu pia napokea maoni yenu kuhusiana na nini ambacho mnahisi niboreshe kwenye chaneli yangu ili kufanya chaneli iweze kuwa nzuri na value yake iweze kuongezeka zaidi ili tuweze kuendelea kupata thamani zaidi na tuweze kujifunza zaidi niliona leo niweze kushare hii excitement ambayo niko nayo na furaha niliyokuwa nayo baada ya kufikisha watu elfu tatu katika chaneli hii so naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.